элестеткиле машина велосипедчи жана жөө жүргүнчү бир көздөгөн жерге бара жатышат үч кыймыл тең бир калыпта болгону менен бири биринен айырмаланат машина эң ылдам кыймылдап биринчи болуп көздөгөн чекитине жетет анан ал жакка велосипедчи акыры жөө адам келет демек бул үч дененин бирдей кыймылдаары кыймылдын ылдамдыгы боюнча айырмаланат башкача айтканда ылдамдык